Você pensa que tá me iludindo É você que tá se iludindo O meu som é você que tá ouvindo O meu som é você que tá ouvindo Neném, neném, neném Vem curtindo o som aqui tá zen Vem curtindo o som aqui tá zen Vem curtindo o som aqui tá zen Que a mais safada tá Joga bunda pros moleque Novinha você vai embrasar Sabes que eu não dá bola Mas eu vou botar pra sentar Chupa tudo vai gostosa Que amanhã tu vai vazar Maluqueiro, maluqueiro, maluqueiro Gata eu sou maluqueiro Maluqueiro, maluqueiro, maluqueiro Gata eu sou maluqueiro Novinha, eu te prometo que se tu fizer direito, eu não vou deixar pra depois. Vem mostrar que vale o tempo, vem morena com talento. Só não rola sentimento, não tem jeito pra nós dois. Sua bunda é seu convite, vem matar o meu fetiche, pago teu rubi depois. Sua bunda é seu convite, vem matar o meu fetiche, pago teu rubi depois. Maluqueiro, maluqueiro, maluqueiro, até eu sou maluqueiro. Maluqueiro, maluqueiro, maluqueiro Adeus, maluqueiro Adeus, maluqueiro Adeus, maluqueiro Adeus, maluqueiro Você pensa que tá me iludindo É você que tá se iludindo O meu som é você que tá ouvindo O meu som é você que tá ouvindo só que tá zen Vem mexendo só que tá zen mexendo só que tá zen Se achando que é malvada, né? Que é mais safada, tá? Joga a bunda pros moleque Novinha você vai embrasar Sabes que eu não dá bola Mas eu vou botar pra sentar Chupa tudo, vai gostosa Que amanhã tu vai é vazar Maluqueiro, maluqueiro, maluqueiro Gata, eu sou maluqueiro Maluqueiro, maluqueiro, maluqueiro Gata, eu sou maluqueiro Novinha, eu te prometo que se tu fizer direito, não vou deixar pra depois. Vem mostrar que vale o tempo, vem morena com talento. Só não rola sentimento, não tem jeito pra nós dois. Sua bunda é seu convite, vem matar o meu feitiço, pago teu Ubi depois. Sua bunda é seu convite, vem matar o meu feitiço, pago teu Ubi depois. Maluqueiro, maluqueiro, maluqueiro, até eu sou maluqueiro. まるきるまるきるまるきるがでさまるきるがでさまるきるがでさまるきるがでさまるきる